Sedap memang sedap. Tapi. Una use. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, hari ini aku nak berbuka puasa bersama menu terbaru pada Mary Brown iaitu Gangjong Chicken. Aku beli ni Gangjong Box berharga RM25.80 yang didatangkan dengan dua ketul ayam, satu burger dan juga wedges. Tapi wedges ni banyak lagi lah aku letak sikit. Dan ada lagi satu iaitu Gangjong Chicken ball. Nasi dan juga ayam pedas ni korea. Tapi aku tak lah. Sebab ini pun belum tentu aku akan dapat habiskan. Haha. okay. Dan aku ada air Fanta Grape. Manakan aku beli ni tadi. Petang tadi dalam pukul 5. So sekarang ni jam. Sudah menunjukkan pukul. Jam sekarang pukul 10 lebih kan. Okay. So aku terpaksa lah panaskan. Dan habislah jadi hitam-hitam bijan aku. Roti pun jadi keras ni. Nampak ni? Ha, hitam dah Okay. Aku, aku rasa bahan dia ni lembut macam bergeping dulu kan. Dalam ni ada ayam, cheese dan juga dia punya sos tu lah. Nampak? Okay. Ayam dia ada two pieces. Haa. Kalau aku tengok salutan ni banyak lagi tau salutan dia depan belakang kalau ada Jojo punya macam sikit je ni macam banyak gila salutan dia dekat dalam kotak tu pun ada lagi sos dia. Tapi aku malas lah nak ambil. Ni pun tatah pedas tu aku kan. Eh. Okay. Marilah. Tanpa memasa kita makan. Okay. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap great. Terima kasih. aku rasa aku try burger dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Okay. Oh. Sekejap lagi, kalau aku makan bagi habis burger tu, ayam mesti aku tak habis kan. Aku pening tu, macam mana nak bagi habis ni. Muskil betul, macam mana lah korang boleh makan banyak. Pada tadi berbuka aku makan lah sikit. Tapi sikit lah. Sebab nanti risau juga makan dah Kalau buka kan. Okay, mari lah kita makan ayam dia. Banyak weh salutan dia. Nampak tu. Tak. Tak ada yang tak ada salutan. Dia celup betul-betul weh. Pedas tu weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Pedas weh. Hmm. Macam ghost paper. Baik aku minta peha dulu lah tadi. Pedas weh. Kan pedas sikit ni pedas banyak ni. Eh. peluh aku dah tak pasang ikon ni kipas Pedas <sighs> gila Aku dah kenyang Macam mana ni? my god aku rasa kan, memang tak chill langsung tak boleh chill lah nampak ni kau nampak salutan eh aku tengok hari jojo punya tak adalah macam ni dia celup terus memang tak tahan so kalau aku makan aku memang nak minum, makan minum makan minum so aku tak boleh chill dalam video ni aku ingat pedas-pedas manja je lah memang tak tak manja langsung ni aku rasa Burger tu boleh lah tahan lagi Pedas tapi Sebab Tapi dia ada Bun apa semua tu Tak adalah macam Kuat sangat lah. Macam ni takpelah Aku cubalah Kita makan ni Mana yang mampu ya Kalau tak mampu Aku terpaksa stopkan lah video ni Aku sambung Kemudian Lepas dah tengah malam ni Sedap memang sedap Tapi Aku tak tahan tu Banyak gila tak kedekut pula sos dia eh Hey, eh, bagus betul. Minum orang. Dia boleh nak makan lagi tapi aku nak berehat dulu. Baru boleh sama makan tapi aku malas. Dah pukul berapa dah nak rehat-rehat. Nanti aku makan minum, makan minum ke. Hmm, banyak pula komennya. Apalah. Kita perempuan main boleh makan banyak. Ni pun dah gemuk dah dah lah ah, Aku insan lemah biar aku kena makan minum makan minum doh, Mari lah kita habiskan ni. Last Orang lain chill je guys. Ha, sudahnya. Aku buat video. Minum air je lah senang. Ha. Air ni buka adik kambah dah aku minum. Okay, guys. Aku rasa sampai sini saja video aku kali ni. Sedap. Tapi aku tak boleh tak boleh makan enjoy jenja pada tak tahan macam aku makan ghost paper rasa habis pedah tak kedekut pula nampak ni pahal tak kedekut ha ni nanti lah aku makan aku nak offkan nampak ni jangan lupa untuk like dan subscribe okey ha bye bye bye aku tak tahan dah tu saja